Eh, buenos días, eh, mi nombre es Madaleno García Rojo, Добрый eh, enólogo. Я винодел Nos Магдалена encontramos Гарсия en Рохо. Castilla-La Mancha, Мы la находимся в mayor zona de Кастилла-Манча, producción самой de большой vino винодельческой de зоне España. Испании. y Я venimos буду a дегустировать presentar вино el vino Camporroso марки de la Camporroso. variedad Cabernet Sauvignon. Сорт Se Cabernet comercializa Sauvignon. bajo la denominación vino de la tierra Вино de категории Castilla. местное, вино земли Кастилия. Eh, podemos observar que es un vino rojo picota Цвет вина de color можно intenso. характеризовать как цвет спелой вишни. Интенсивный цвет. con, a- con aromas a frutas del bosque В аромате И ноtas лесные de фрукты и кофейные нотки. en boca. Es un vino Во potente, вкусе сильное, agradable, мягкое, suave y bien equilibrado. приятное и La уравновешенное. temperatura óptima de consumo es entre 12 y 15 grados Рекомендуем при y se 12-15 recomienda градусах. principalmente tomar con asado y Рекомендуем к carne. жареному мясу. Espero que les guste. Надеюсь, Buen вам provecho. понравится. На здоровье.